नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई टाइमलाइनमा भएको दुईवटा टुल एउटा सेलेक्सन टुल अर्को ट्र्याक सेलेक्सन टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ युट्युबमा हामीले एउटा भिडियोलाई इन्सर्ट गऱ्यौँ इन्सर्ट गरेको भिडियोलाई हामीले टाइम लाइनमा लिएर जान्छौँ टाइम लाइनमा लिएर गइसकेपछि तपाईँले एउटा स्क्रिनमा सेलेक्सन टुल देख्न सक्नुहुन्छ सो यसको काम चाहिँ के रहेको छ त यसले चाहिँ हाम्रो भिडियोको क्लिपलाई मुभ गर्ने काम गर्छ जस्तै कि यसरी मुभ गर्न मिल्छ जस्तो कि हामीलाई लेफ्ट साइडमा चाहियो भने यसरी मुभ गर्न मिल्छ अथवा यो भिडियोको क्लिपलाई हामीले तल माथि यसरी गर्न मिल्छ हामीले सेलेक्सन टुल युज गरेर कुनै क्लिपलाई चाहिँ हामीले सानो अथवा ठुलो पनि गर्न मिल्छ कुनै चिज हामीलाई चाहिँदैन भने तपाईँले यहाँबाट पनि यसरी सानो यति मात्र चाहिन्छ भने यति मात्र क्लिप अथवा यसरी धेरै चाहिन्छ भने धेरै क्लिप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू ट्र्याक सेलेक्सन टुलको बारेमा हामीहरू कुरा गर्छौँ ट्र्याक सेलेक्सन टुल चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक सेलेक्सन टुल पनि दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा चाहिँ ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड टुल अनि अर्को भनेको track select backward tool so फर्स्टमा कुरा गरौँ ट्र्याक सेलेक्ट फरवार्ड टुल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै लेफ्टमा भएको सम्पूर्ण क्लिप राइटमा लिएर जान्छ जस्तै कि अनि अर्को भनेको ट्र्याक सेलेक्ट ब्याकवार्ड टुल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लेफ्टदेखि राइटसम्म सम्पूर्ण क्लिप चाहिँ लिएर जान्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा क्लिप मात्र लिएर जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो ट्र्याक सेलेक्सन टुलमा जाने अनि हामीले सिफ्ट थिच्यो भने एउटा मात्र एरो देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ सो अब अर्को कुरा गरौँ यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो र अडियो छुट्टा छुट्टै चाहेको छ भिडियो चाहिँ छुट्टै क्लिप र अडियो चाहिँ छुट्टै चाहेको छ भने सेलेक्ट गर्नु भएर राइट क्लिक अनलिङ्क गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पनि छुटेर जान्छ र अडियो पनि यसरी छुटेर जान्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye